Może chcesz samych sukcesów. Może chcesz, żeby otaczali cię ludzie, którzy są dokładnie tacy sami jak ty. Ale potrzebujesz czegoś innego. Potrzebujesz porażek, bo dzięki porażkom budujesz swoje osiągnięcia. Potrzebujesz ludzi różnorodnych, innych od siebie, bo w różnicach jest synergia, jest siła zespołu. A zatem czegoś innego chcemy, a czegoś innego potrzebujemy? No tak. Tak, to jest bardzo powszechne nasi klienci, współpracownicy, ale nawet nasze dzieci czy partnerzy bardzo często przychodzą z tym, czego chcą. Tego chcę, tego chcę, to mi daj. Natomiast mądrość, mądrość dobrego pomagania polega na tym, żeby zakwestionować zachcianki, zastanowić się, ale czego tak naprawdę potrzebujesz i pomagać w obszarze tego, czego dana osoba potrzebuje. Co z tym zrobić? Gdy przyjdzie do ciebie klient czy współpracownik, i powie, tego chcę, to zawieź sąd. Zastanów się na chwilę i zadaj sobie pytanie, ale czego ona tak naprawdę potrzebuje? I dostarcz jej rozwiązanie w obszarze potrzeb, a nie zachcianek.